Z Gdańska cała, prawie cała. Co ważniejsze persony, reszta byli non grata. Witam naszego prawdziwego pierwszego perkusistę Marka Magota, który mam nadzieję zagra już z nami. Taki trochę kompatancki ten koncert, kurwa. Powinniśmy w trumnach stać i grać. No to no fajnie, ale wtedy byśmy byli Misfits. No A nie raz Burgas, albo jakiś inny czułem. To teraz w związku z tym, że jesteśmy wszyscy wychowani po katolicku, okrzczeni, nie okrzczyni, ręka do góry, prawa, prawa. <laughs> Okej, okay. Wielkanoc!